code rood afgegeven. Code rood. Code rood. Code rood. Code rood. Het zijn ideale temperaturen. Hitte, onweer en hagel. En juist die combinatie is allemaal gevaarlijk. Kassen en gewassen compleet verwoest. De schade loopt in de miljoenen. En de telefoon bij verzekeraar staat rood gloeiend. Ehm, wij eh, kijken heel regelmatig naar de doelstellingen en of ze op schema liggen. at the end of the day, the people who really make a difference are the activists on the front lines.